Тож усім привіт! Ми на Львівському вокзалі. Перше, що мене здивувало, це те, що сам вокзал, до якого приїжджають поїзди, є критим. Далі ми йшли за парасолькою, як кажуть, львів'яни розчепіркою. Е, перше, що мені сподобалося на вокзалі, це те, що він дуже гарно виконаний і виглядає дуже свіжо. Ем, і тут дуже гарно. І ми одразу пішли до міста. Ось зараз ми виходимо на двірцеву площу. І от саме так вона виглядала у 2018 році. Але за два роки все так сильно змінилось, що зараз ви побачите кадри нової двірцевої площі, як вона змінилася у 2020 році. Е, відео свіже за травень місяць. Е, і зразу вам буде все розповідати наш екскурсовод. Тож слухаємо екскурсовода. Проклали до нас залізницю з Відня в 1861 року, і з того року любий львів'янин міг піти собі на вокзал, купити квиточок і поїхати в Мілан на каву. Що ми собі подорожували без проблем, тому що зі Львова, з Чернівців і аж до північної Італії це все була імперія Габсбургів. І столиця у нас була не в Москві чи Києві, а у Відні. А з лівої сторони можете увидіти Степана Бандеру. И, ну, немножко не получил за памятник, потому что вот списали деньги, как, как можно сказать. Вот это э, четыре колонны вообще сюда в интерьер, в э, экстерьер этой части города не вписываются. Після Ві- Відня і після Лондона Львів був третій по рахунку е, міст Європі, де з'явився трамвай електричний. Після розпаду австрійської влади прийшли знову поляки на 20 років, А потім почалася війна. 39-й рік нацисти нападають на Польщу, а це все було під поляками. Польщу між собою розділив е, дяденька Сталін, дяденька Гітлер. От на тому все закінчило. Дві переходив кілька разів з рук в руки. Спочатку він був е, німецький, потім знову радянський, потім знову німецький, потім знову радянський з 45-го року і аж до недавно, до 91-го року. Поляки втратили Львів. Вони до сих пір, знаєте, ремствують, нить, е, тому що вони втратили таке місто. Е, щоб вони не дали їм віддали німецькі преславу Вроцлав тепер святого Юра. Це бароко палацового типу з елементами рококо. Все саме краще, що може бути. Століття з лівої сторони так почали будувати храми. Ми ще сьогодні один такий побачимо домініканський храм, який був власністю монахів домініканів. А з правої сторони монастир колишнього ордену сакер Кюр, серця Ісусового. А, но ну его ликвидировали, этот монастырь, и здесь сделали корпус політехнічного університету. Такі діла. Оце вже почали будувати в другій половині 18 століття. ми зараз зайдемо всередину і ще оглянемо крипти. А зараз ми заходимо на територію собору Святого Юра. Тут така е, гарно вимощена бруківка. Ми тут також маємо ось такий гарнюній собор. І зараз ми ходимо в арку, а це значить, що ми зараз будемо підійматися до самого собору. Перше, що мене тут дивує, це те, що тут багато багато усіляких архітектурних форм на будівлях, тобто колони, е- скульптури і так далі. Але що ж знаходиться всередині. Давайте зараз дізнаємось. Будемо підійматися по цих сходинках. І зараз ми потрапляємо у середину самого собора Святого Юра. Тут ось така велика люстра. Е, зараз ми повертаємо наліво. Е, там я зйомку проводити не буду, тому що там буде багато людей. Саме тому, що там буде дуже багато людей і вам не буде нічого видно, ми Виходимо з собора Святого Юра і продовжуємо нашу подорож далі. А з правої сторони ми зараз будемо бачити колишній храм також домініканів, ордену домініканів. Але там зараз з правої сторони, от ми вже його бачимо, він височий, там зараз органний зал. Найбільший орган в Україні знаходиться саме там. В радянський час, гадайте, що там було? Спортзал. Штанги, гантелі були. Зараз відновили е, цей храм, і повернув собі велу славу. Там зараз відбуваються дуже гарні органні е, концерти, і треба за місяць, за два собі квиточок забронювати, між між іншим, як і в нашому оперному театрі. Знову повернулася мода на опери, оперети і органну музику. Коли в 1941 році Німеччина напала на Совєтський Союз. Москва дала добро на розстріл і по всій Західній Україні розстріляли без суду і слідства більше 8 тисяч людей. Ми їдемо з вами по вулиці Коперніка. Е, храм Святого Духа, також частина корпусів була розбомблена, залишилася тільки дзвіниця. І Маркіян Шашкевич, може вже хтось вчить в шкільній програмі Руська Трійця. От з правої сторони Маркіян Шашкевич, будитель наш. А ми заїжджаємо на таку трамвайну зупиночку, як, як на перон. Вау. Це трамвайна зупинка. До речі, трамваї електричні. Не передумали нарушати, так? Ага. До речі, трамваї в нас у Львові з'явилися електричні і вони зіпсули весь бізнес нашим м'ясним ізвозчикам. І це була біда для тих ізвозчиків. І одна жінка одного з сумісного ізвозчика висловила протест. Ставши там на на перекрестці улиці Лічаковської, задрав е, юбку, як написав журналіст. В Львівській газеті діло пані, задерши спідницю, показала водієві трамвая місце, куди йому треба було їхати, немислими до виконання. Так в завуалірованій атмосфері, але е, всі знали, що вона йому показала і куди йому треба було їхати. Оце все австрійського часу будівлі з лівої з правої сторони, модерна забудова кінця 19 століття. Жоден будинок не подібний на на сусіда. Всі вони оригінальні в своєму роді, тому що зараз дуже все практично і раціонально, а колись при австрійській владі будували так, щоб і очам було приємно подивитися. І зверніть увагу, дотримувались правила не вище 4 поверхів. Дуже мало тут будинків 4 поверхи, решта все 2-3 поверхова забудова. До речі, зараз знову в нас в центрі Львова дотримується того правила, тому що центр Львова занесений в е, світову спадщину ЮНЕСКО разом з Святогірською горою, де ми з вами були. І зараз вам покажу найкращий будинок на цій вулиці будинок адвоката Ландау. Він зніс оцей будиночок з правої сторони. оці колони будинок Лондау. Адвокати, бачите, які адвокати у нас багаті були. Збудували будиночок новий. Через 6 років він наказав його знести і на тому місці побудувати ще краще. А зараз за 100 метрів ми з вами заїдемо фактично в оборонник кільця Львова яке знаходилося за міськими стінами. Довжина міських стін, перша внутрішня стіна протягалася на 1700 метрів, мала 18 веж, барбакани, під'їзні брами і замок, низький замок. Високий замок знаходився так от на віддалі, на, висо... на горі високий замок тепер. І міг надіятися на себе, мав свою самостійну оборону, тільки був великий мінус води не було. От. За Ні трамваєм. низького, ні високого ми вже не побачимо, тому що їх розібрали ще поляки. По пані Сюзану з Мінська, яка подзвонила на фірму і сказала, Вадюха нас обманув. Я кажу, а чё? А им на фирме пообещали в Минске, что вы увидите большой средневековый замок, типа Вавеля в Кракове. А она говорит, Вадюха нас завез на гору, а замка-то нету. Э, выявляется, каже, еще поляки его разобрали, из этих камней насыпали холм і назвали його Капец. Я кажу, пані Сезавна, не Капец, а копець Ливлінської унії. Типа холм по-польськи, копець. Потім і вона ще не тільки в то, вона й повірила, що ми в підземеллі добуваємо каву шахтерським способом. Купила собі бандерівської кави. Е, туристи, які з нею їхали назад до Білорусі, казали, що пані Сюзанна відривала етикетки бандерівська кава, тому що боялася через через, через границю не пустять, що батька її в Сибір відправить. Перший небоскреб в е, е, Львові. 7-8 поверхів. Це будинок Йона Шпрехера. Він обійшов законодавство, побудував вище 4 поверхів, але по документах цей будинок має 4 поверхи. Він все гарно полагодив в міській раді. А не дозволяли вище чотирьох поверхів будувати, щоб не закривати вигляд на наші башні. Катедра польська, ратуша, башня Корняста. З правої сторони готель Жорж, один з найстаріших в Європі. Тут зупинявся в свій час навіть Оноре де Бальзак, коли їхав до своєї коханої Евеліни Ганської у верхівню. Тепер Житомирська область, маєток у верхівні там є. Отут е, була брама, наша в'їзна головна, е, червона така, гарна галицька брама, вона вже мала годинники. Тисяч, е, 1404 рік на нашій башні вже були годинники. Збоку, де ті кіоски, була людвесарня, де ви изготавливали пушки. Когда на наших стенах уже пушки были, в Париже в это время только с арбалеты стреляли из луков в 14 веке. А там, де наш король Данило Галицький з лівої сторони, бачите цього дядечка на, на лошаді? Показує пальчиком, він показує, де була в'їзна брама Галицька. Трошки не вийшло, тому львів'яни придумали йому кли- кличку. Конь. встретимся возле коня. Зустрінемося. А взагалі нам львів'янам не повезло з пам'ятниками. Якщо цей то клікухи придумують, поганяла, Наш, на, навіть нашому кобзарю Шевченку придумали водолаз або жабка, тому що він весь зеленіє, окислюється, бо він з міді. Ми їдемо з вами по Галицькому передмісті. То вже були е, люди жили за стінами. А з лівої сторони йшла стіна. Отак, тут будинки йдуть, була стіна оборонна Тут де йде дорога, був оборонний рів з водою. А ми з вами виїжджаємо на площу мито або таможня. Тут була таможня, тут збирали мито і впускали купців до Львова. З лівої сторони гарно оборонні мури сохранились. Бернардинский костел. Костел воинственных монахов. Потому что они при своем одеянии носили мечи. Очень часто вете- э, ветераны турецко-польских войн и шли, вступали в этот орден, потому что, когда не было семьи, нужно где-то старость встретить. И их радо принимали. И когда на Львов кто-то нападал, они сами обороняли свои стены. И получше махали этими мечами, чем какие-то там купцы чи львовські міщані. Ленянська башня дуже гарно збереглася, одна з небагатьох. Зараз там відреставрували перехід через, через оборонний рів, і потім почнеться реставрація оборонного рову такого з водою. Мають облагородити ту територію. А з правої сторони музей Йоганна Себастьяна Пінзеля. З правої сторони колишній монастир Клярисок, тепер музей Йоанна Себастьяна Пінзеля, которого называли Микеланджело эпохи Возрождения. З правої сторони корпуси облдержадміністрації, будинок намісника. До речі, крайній будинок е, спереду з флагами там, е, з балкончик, балкончик з цвітами. Е, туди піднімався імператор Франц Йосиф, коли оголошував початок Першої світової війни. Це будинок намісника губернатора в Галичині. А зараз просто будинок губерня... губернатора. Синютки. Так. З правої сторони монастир кармелітів босих. Суворий такий орден. Носили сандалії навіть на босу ногу і навіть взимку. Зараз е, церква святого Архистратига Михаїла опікується нею е, монахи студити, греко-католики. А з лівої сторони одна з небагатьох оборонних веж, яка збереглася, тому що товщина і стін понад 2 метри. Там тримали порох, порохова башня. Ого. А зараз там просто ресторан на першому поверсі, будинок архітектора, що таке. З правої сторони резиденція римокатолицьких єпископів. А ми повертаємось з вами направо на вулицю Театинську, а тепер вулиця Максима Кривоноса. Права рука Богдана Хмельницького був Максим Кривонос. Коли Хмельницький прийшов до Львова штурмувати Львів, він наказав е, Кривоносу взяти високий замок, що той і зробив. Втратив там 2000 козаків, правда, селян, коли штурмували, сам був поранений, але замок був взятий штурмом, отримав поранення трошки вище серця, казалось не смертельно, але ну, через 3 тижні він умирає возле замостя. Ми Завжди їдемо на високий замок, тому що гарний краєвид відкривається з висоти птічого польоту 411 метрів. Весь Львов видно как на ладошке. Если были во Львове, а не были на Высоком замке, считайте, что во Львове не были. Потому что какой-то можно музей упустить, но на Высокий замок нужно подняться. С правой стороны когда-то был э, монастырь ордена Диатынов. Потом отдали МВС, потом СБУ. Ну, все меняется исторически. До речі, у цьому році мали почати прокладати канатну дорогу на самий високий замок. Але я не знаю, чи є це, чи нема. Але я знаю, що у 2020 році мали запустити прокладання е, канатної дороги на високий замок. Trouble in my Є навіть проект, і я вам його можу показати. Ось він. Але не дуже довго, тому що на цей проект діють авторські е, права. І зараз ви побачите ще одну цікаву історію від нашого екскурсовода. Точніше, почуєте. Вітряну погоду лю... Е, погоду вона має люфт до метра. Як не б... не було би цієї гнучкості, вона би просто рухнула. Потім викладають селфі через два місяці, де він на самому вершечку заселфився, без страхівки, без нічого. Він виліз, навіть низу не видно, він просто над, над хмарами стояв. Отам історична частина Львова. Так... Ми йдемо по території Бойківщини, Бойки, нащадки кельтів. А ось там її розібрали хату з хача і продали сюди. Це хатина хача. ми приїхали з Шевченківського гаю, і зараз ми будемо заселятися до хостелу. Він знаходиться у цьому бізнес-центрі, що дуже дивно. Після двох годин відпочинку ми вирішили піти, сісти на трамвай і доїхати до центра міста. Це ми робили з нашим екскурсоводом, тому е, далі також буде екскурсія. Ну а поки що ми будемо чекати на трамвай. Після двох хвилин очікування трамваю він під'їхав, і екскурсовод сказав, на якій зупинці ми будемо виходити. Тож ми зайшли у трамвай, знаючи, що ми виходимо на зупинці підвальній. До речі, проїзд у львівському трамваї у 2018 році коштував 5 гривень, а зараз у 2020 він коштує 7 гривень. А от пільговий квиток був 2,50, а став 3,50. Зараз ми їдемо по вулиці Мечникова. Справа був Личиківський цвинтар, а прямо знаходиться Марсове поле. Це пам'ятник жертвам війни. Зараз ми виїхали в сторону площі Митної по вулиці Личиківській. До речі, цей трамвайний вагон 1055 вже не працює з 29 травня 2020 року, тому е, прокатитися на ньому ви не зможете у третю годину дня ми дуже дивно, але були у заторах. Але я потім зрозумів, що для центра Львова це естетична картина, тому ми довго стояли в пробках. І нарешті ми приїхали. І ось вона, зупинка підвальна. Ми зараз виходимо і будемо йти до оборонного муру, який знаходиться на площі Митній. З правої сторони ми можемо побачити Успенську церкву, вежу корнякта і каплицю трьох святителів Патріархальної церкви України. Ось такий вигляд вона мала у липні 2019 року в день. А такий вигляд вона мала у грудні 2019 року уночі. А зараз ми будемо переходити дорогу, і ви будете бачити е, австрійську бруківку, якій більше 200 років. Зараз справа ми можемо бачити музей Арсенал. Це музей зброї з цінними експонатами. До речі, зараз ми прогулюємося по парку на валах. З лівої сторони знаходиться Львівська обласна рада. Це вулиця братів рогатинців, браті рогатинці з Основинського братства, братство, яке займалося вивченням Біблії і не йшло про світу в народ. Зараз ми йдемо попід будинком на вулиці Підвальній 3. Ось так от виглядає цей будинок, якщо дивитися на нього з вулиці Володимира Винниченка. раніше він був житловим, а на перших поверхах знаходилися магазини. Але зараз це повністю офісна будівля. До речі, зараз ми йдемо до квіткового годинника, а за ним знаходиться мур ось вид на годинник без туристів, ось вид зверху, на мур на годинник і на територію за муром. І ось вид на мур з площі митної. До речі, зараз ми будемо прогулюватися бернардинським двориком. І ось ми зайшли у Бернардинський дворик. Ось тут є такий пам'ятник цікавий, але чомусь він мені тоді був не цікавий і ми зразу пішли до ресторану, до ресторації, м'яса та справедливості, якщо я не помиляюсь. Біля самої ресторації декілька цікавих об'єктів, як е, машина Запорожець з кліткою на задній частині машини, і також тут є такий цікавий девайс, е, на який раніше. А давайте зараз і побачимо, що робили раніше на цьому девайсі. На мені просять показати. На мені такі процедури. Вона була колись вертикальною. Зараз цей предмет називається пришвидшенням росту для дівчат, які хочуть стати моделями або таким машинам, які ще не виросли трошки. Про їхню поведінку, про їхній спосіб, метод життя, де вони прогулюють свої гроші, зраджують своїй дружині чи ні. О, дивіться, він зараз нам все розкаже. Ано. Прогуляє свої гроші чи ні? Додому несе гроші чи не несе. Волочиться зі шльондрами чи з хвойдами чи ні. Ану, ану признавайся. А? Було таке? Мені нема в чому признаватися, я чесний сім'янин. Чесний сім'янин. Ну то вже дуже радує. А отим от молодим людям що розказує? Правду чи трошки? Хтось не так розказує. Все не так розказує. Все не так розказує. Знаєте що? Що диба призначена, як я вам казав, до пришвидшення росту, але разом з тим, диби можна було звільнити засудженого до якоїсь міри тортур чи покарань, це означало, що йому треба було відразу вирвати всі сустави, суглоби. Можна було дізнатися багато цікавого від нього, що він зробив чи не зробив, чи скоїв якийсь злочин, чи не скоїв. А якщо ви знали, що він є чесний сім'янин, так як він говорить, то ви могли його звільнити. Яким методом знаєте? Вносив кату якусь заставу, клав щось в рукавицю, і тоді пан Малодобрий його звільняв. Ви як до нього ставитеся до того мужчини, катувати його далі? Хтось, хтось що-небудь. Це не було ніякої такси, не було нічого, просто було так хто ж, як хто зміг, той міг і покласти. Хто не зміг, хто як оцінював свою жертву, таким чином міг і покласти. Не поклав, значить не поклав. Значить, і тепер можна звільнити того пана. Дякую. Ну і як вам відпочивати там було? Ну, якщо ви насправді. Якщо попадати, то насправді такі катування було досить, досить страшно. небезпечно, страшно, тому що ткат виконував свої обов'язки. Ніяким чином не можна це було відмінити, але бачите, тільки полегшити. Якщо ви хотіли полегшити його страждання, ви вносили якусь заставу і кат міг звільнити. І не Але не завжди. І кожне місто мало кат. Так, точно. Оце вже правда. Якщо не дотримувалися порядку в місті, що навіть продукти залазили в місто погані то тобто пан Малодобрий міг нас ну, диба це було е, виключно інше покарання. Крайні методи. А стовп ганьби був найбільший. А ось так виглядає оборонний мур іншої сторони, не з е, вуличної, а з дворової. Тут такі от кріплення з дерева. Добре, пішли далі. Церква, яка позаду вас, це є початок 17 століття, Бернардинський храм святого Андрія. Всередині храму, якщо відкрито, то ви собі глянули 15 дерев'яних вівтарів початку 17 століття. Угу. Після огляду храму напроти якраз побачите торговий центр Роксолана і собі спуститися купити водичку. Ось цей бернардинний собор. А зараз ми йдемо у сторону аптеки. Зараз ви почуєте, що екскурсовод розкаже вам про цю аптеку, і також ви зараз побачите її фасад без туристів. А так виглядає будівля, у якій знаходиться ця аптека. Е, вона знаходиться на площі Соборній. Фармацевтика аптеки це тепер спосіб бізнесу, колись це лікування. Ми з вами будемо йти в саму старішу аптеку міста Львова 1730 року. Ця трошки молодша, десь орієнтовно кінець 18 століття, а потім перебудова, кінець 19 століття. Аптека називається Підугорською короною. Це вхід під'їзд, це вхід до самої аптеки. Вони зробили собі ребрендінг, тобто трошки, щоб стати сучасним. Ну і щоб задовільнити всі потреби, продають ще лікарства, що вам треба, пігулки від завтрості, пігулки від нудної роботи і так далі. І так далі. Вони всі помічні, тому що основою їх є вітамін С або знаменита глюкоза. Орієнтуйтеся на пам'ятник Данилу Галицькому, і там буде йти вулиця князя Романа. До речі, зараз ми вийшли на площу Галицьку. На ній знаходиться Данило Галицький або Король Данило. Ось е, його пам'ятник. Зараз ви побачите на відео. І ось так от виглядає сама площа. Ось е, його пам'ятник. А його народна назва кінь. А зараз ми проходимо перед Львівською мануфактурою кави. А зараз ми йдемо по валовій вулиці, і зараз ми будемо повертати на вулицю Сербську. Ближче йдемо центр, більша концентрація туристів, більше уважності. А на перехресті вулиць Сербської та братів рогатинців знаходиться така гарна декоративна сакура. А поки ми йдемо до наступної пам'ятки, ви можете подивитися на гарні будівлі Львова у центрі міста. Кафе для дорослих і пам'ятник чеського Леопольд фон Мазов. Хто такий? Що з чим? Його їдять трошки пізніше. Словом, пізніше екскурсовод хотів сказати, що у більш пізньому віці е, він це може розказати. Якщо вам так цікаво, що ж це таке за кафе, то тоді напишіть мазох або Криївка у гуглі і почитайте, що це за кафе. Львівська майстерня шоколаду. Сама майстерня, другий, третій, два супермаркети четвертий ресторан і п'ятий Тарасов. І ось ми вже на площі ринок. Ну, от ми зараз сюди вже прийшли. Ви зараз подивитесь, як вона виглядає, якщо ви ще її не бачили. От, от тоді я перший раз її побачив і мені вона сподобалася. Тож, дивіться, як вона виглядає. Я вам все покажу і ще будете слухати екскурсоводи заодно. Зараз з правої сторони ви можете побачити обласну бібліотеку для юнацтва. До речі, у кожного будинку на цій площі є своя історія і своя легенда. Але про це трошки пізніше. З лівої сторони знаходиться Львівська міська рада, або ратуша називається ще вона. Ця площа була збудована з 14 по 19 століття. А на фото нижче ви можете побачити фонтан з Адонісом і вигляд навколо нього. Саме тут ми зараз і знаходимось. До речі, зараз з площі ринок ми вийшли прямо на наступну площу, на площу катедральну і на цій площі знаходиться архікатедральна базиліка Лоспіння Пресвятої Діви Марії. Прямо по курсу ви можете побачити будинки на проспекті Свободи. А зараз ми йдемо до перехрестя на вулиці Вірменській та Краківській. Це будинок вбивця. У 1922 році ця будівля завалилася, поховала під цими уламками кілька десятків людей. Ось так от виглядав ріг вулиць Краківської та Ірменської у 80-ті роки ХХ століття. Вже в роки перебудови тут почав свою діяльність імпровізований ринок, який згодом перекочував на своє теперішнє місце. З 2007 по 2011 роки проводилися розкопки. Зараз на цьому місці вже будують готель. Первісно тут стояли 4 будинки з перехлистів у 3 та 4 поверхи, тому розпланування ділянки під об'єктом було орієнтовано саме на цей час. Зараз будівля готелю виглядає як на проєкті. Саме так виглядає будинок у 2019 році. А ось і найперша аптека у місті Львові. Вона заснована у 1735 році, і це аптека музей. Пішли, подивимося, що там. Перша газова лямпа міста Львова. Бляхар Адам Братковський. Перша газова лямпа. Це історія про це замовчує. Можеш мені вірити, що це оригінал. Але він це не патентує. От ми маємо оригінали, які запатентував Острієць Дітмар і потім почав, почав це випускати. Гасовий лямп актуальні до кінця 19 століття, потім приходить дядько, який називається Едісон Яблочковий і приходить до нас електрична лампочка. Тепер це є зовсім інакше діодні і так далі. і так далі. Заберіть так візуально оці енергозберігаючі лампочки, і це є аптека середини 19 століття. Далі ми пішли за прилавок, але там було дуже погане освітлення. Е, зйомка вийшла неякісною, саме тому я нічого не буду вставляти. А зараз ми йдемо попоїсти до львівської прем'єри. А після того, як ми попоїли у львівській прем'єрі, ми пішли до головного місця на проспекті Свободи. Це оперний театр у Львові. Площа перед ним виглядає гарно, але у 2020 році почалася реконструкція цієї площі. Зараз ви можете побачити відео Е, та фото до реконструкції площі. А зараз ви можете бачити сам проект реконструкції площі. Ось так от вона має виглядати. Е, відео знімається у 2018 році, тому ви будете бачити те, що відбувається у тому році. Але щоб ви були у курсі справ, зараз там відбувається реконструкція і площа виглядає ось так от у квітні 2020 року. Зараз там кипить робота, а це значить, що скоро будуть нові фонтани і нові можливості для туристів і для жителів міста. І ось наша подорож Львовом доходить кінця, і зараз будуть висновки. Тож е, я вважаю, що Львів це унікальне українське місто, у якого є своя історія, яке дуже заворожує туристів своїм історичним минулим, а також класним майбутнім. Це туристичний магніт України, але будьте пильні перед поїздкою. Чітко складіть стільки, скільки вам потрібно грошей, бо тут витрати можуть бути настільки несподіваними. Тож моя порада вам краще розплануйте певну суму грошей. Я вам бажаю успіху, гарної поїздки поїздки вам до Львова. Якщо вам дуже сподобалось відео, то поставте лайк. Якщо не хочете пропускати нові відео, підписуйтеся на канал. Всім гарного відпочинку, до побачення!